Kótování je způsob jak na výkrese určit jednoznačně rozměr nebo umístění předmětu. Naučte se základní pojmy, jsou důležité pro další komunikaci. Naučte se kótování provádět přehledně. Kóty zapisujte pečlivě, na čitelnosti velmi záleží. Soustavu kód volte podle účelu k jakému výkres slouží nebo podle funkce zobrazené součásti. Příkladem kótování s ohledem na výrobu je souřadnicové kótování uspořádané do tabulky. Klotování oblouků záleží vždy na funkci kreslené součástky; u klotování poloměrů je pro začátečníka obtížné určit kdy označit poloměr a kdy průměr. Poloměrem bývá obyčejně klotována jen část kružnice. Zapamatujte si dobře uvedené příklady. Uvědomte si, že velkou chybou je chybějící znak průměru v textu kóty.